Bé, eh, la plataforma està constituïda per diverses entitats i associacions del territori, vull dir, cada una amb la seva particularitat, eh, i com que era una, una associació creada expressament amb eh, finalitat eh, reivindicativa perquè es, es reconegués la comarca del Lluçanès, vol dir que per nassos havíem de tenir relació amb polítics. La relació va ser bona, va ser positiva, alguns es molestaven perquè els empenyien bastant, principalment els de més a prop d'allà es notava que els, que els pressionaven molt, però tot i així sempre va ser molt positiva. I en quant a això que dius de generació d'identitat, home, el propi eslògan ho diu, el Lluçanès és comarca, i això fins i tot, a part de que ens ho sentíem molt nostre, va servir encara més a més per cohesionar més la, la identitat del territori. Va ser una vessant molt positiva i que va tenir un ressò immediat i, i molt ben acceptat per tothom. A més, era una campanya feta en positiu, era afirmatiu i reivindicatiu alhora. Bé, el sentiment d'identitat, això ja, ja, ja, ja hi ha set de sempre. O sigui, nosaltres no vam res, descobrir res de nou. Va ser més aviat l'efecte que apareixés l'informe Roca, en el qual ens deixaven com una subcomarca, o sigui, un invent nou, i això va generar coi, que tots quedéssim una miqueta bocabadats de dir què coi inventen ara. Nosaltres no érem reconeguts com a comarca oficial, però resulta que el sentiment de pertanyença a un territori i unes peculiaritats de la seva gent, això ja ho teníem. O sigui, ja ho teníem arrelat. L'únic que faltava era acabar-ho d'amanir entre tots i cohesionar-nos una mica més.